ですかどうぞ。 Thank you. しいお買い Thank you. Thank you. Oh, are you both? Oh, do, do you want the same one? Yeah. Okay. This one. Just, oh, これ？飲み会ですね。だと思ったんですよ。だと思ったんですけど。 すごい。よかったら企画で。あ、ですか。あ、ありました。おすすめですか。我购买一只啊，好的，好的。 私言うとけばいいですかったら手に取ってみてくださいえけどいやいや全然ですすごいねって感じあれかい pediu falei a né? えるこれめっちゃ真っ黒いただきますうんカレーカレーとチーズチーズが美味しいうちの周りがやばい、ね の大将軍商店街妖怪ストリートに来てます、えー、これこのお祭りに今日は参加してます今から、えー、白鬼夜行の妖怪パレードがあるらしいのでもう6時からなんでもう始まってるんですねもうすぐ来ると思いますそれをちょっと今日は見たいと思います 近づいてきた感が太鼓の音がねめっちゃする来た見えた No, I just did a, my first Yeah, I was thinking about that. 머리가 ねないみたいなねでももうちょっと奥にあってもが柔らかいこっち向け いねかっこいいねやっぱり。妖怪たちが。